arkadaşlar. Şimdi sizlere en son yazdığım programı göstereceğim. Genel kodlarını falan göstereceğim. Bu programımız KDV hesaplama programı arkadaşlar. Görüntüsü şöyle arkadaşlar. 3 text box, 3 text box diyorum. 2 text box. Sonra bunlar Metro Framework'ın text box'ları. 2 tane text box var. Bir de numeric box var. Buradan veri alıyoruz işte şu ikisinden. Buraya da veriyi KDV'li fiyatı buraya Bu da hesaplama buton. Bunlar da işte labeller vesaire vesaire. Şimdi buton <clears throat> bu e, normal internettekilerden farkını söyleyeceğim. List kullandım sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece list var. Şimdi bir tane list oluşturuyoruz. Değeri double oluyor. Listin İsmi ise değerler gördüğünüz gibi. Forumlu altta web browser'ı gizlemişim. Web browser koymuştum. Onu geçelim. Web browser ile alakası yok yani bu programın. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta değerleri listemize ekleme yapıyoruz arkadaşlar. AIDS ile. Sonra ne ekleyeceğiz? Onu söyleyeyim. Bunlar tabi ayrı ayrı şu ayrı bir ekleme, şu ayrı bir ekleme. Diyoruz ki text'te ürün fiyat nokta text'indeki veriyi, text'teki veriyi değerlere ekle. Şimdi convert to double double'ı niye yaptığımı söyleyeyim. Gördüğünüz gibi double. Double olduğu için convert etmemiz lazım. Text olarak gidecek çünkü string gidecek. Onun için double yaptım. Sonra ise numarikteki volü değerini de alıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. İlk başta liste şuradaki veriyi bir de KDV yüzdesini yüzde kaçsa KDV onu aldırıyoruz. 01 <clears throat> yani sıfırıncı kolona şu text box geldi. İkinci kolonuna volesi geldi. Yüzde kaçsa. Aşağıya gidiyorum. Burada ise diyorum ki Gene konvert gördüğünüz double olacak. Değerlerin yani bizim bu listemizdeki değerlerin sıfırıncı kolonu. Artı parantez açıyorum. iki parantezin içine yani biliyorsunuz parantezde ilk başta iç iç tamamlanır çarpma bölümüne varsa. Sonra buradan çıkan değer parantezin dışındakinin toplan ne varsa orada toplanır arkadaşlar. Şimdi ne yaptık burada onu söyleyeyim. Burada diyoruz ki değerlerinin sıfırıncı kolonu artı dedik. Parantezin içine geliyoruz. Değerlerin sıfırıncı kolondaki değer çarpı değerlerin birinci kolondaki. Yani ürün fiyatı <clears throat> bizim girdiğimiz ürün fiyatı çarpı 118 bölü 100 diyoruz. Buradan çıkan değeri de değerlerin sıfırıncı değerindeki yani ürün fiyatı ile topla diyoruz. Bu topladığım veriyi de değerlere atıyoruz. Yani ne oldu? 0, 1, şimdi şöyle bakarsanız 0, 1'di. 0, 1 yani sıfırdan başlayacağı için list 0, 1 en son değer ne olacak? 2 şöyle bakın bu eğit komutuyla ekledik. ikinci değeri attı asıl 118'i. Ondan sonra da meta text box fix adam bu biliyorsunuz. Text diyoruz. Değerinin ikinci değerini to string'ini çak diyoruz. Geçir buraya. Aktar. Sonra da değerleri clear dedik. Yani değerlerin içindeki bütün veriyi sil diyoruz. Bu da neden yaparız onu söyleyeyim. Diyelim bir tane <clears throat> işlemi yaptık. Başka bir işlem yapacağız. Eğer şey olmazsa silmezseniz üzerine yapar. Allah bullak bir şey olur. Şimdi bu da benim arkadaşlar web sitem ebukirbaslama.com Buraya da beklerim sizi. Bunu kodları da zaten oraya da koyacağım. Hemen bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Hmm. Açalım programımızı yazılım eğitim kanalı olarak. Şimdi 250 TL'nin %18'i kaçmış hesaplasın bakalım. 295'miş arkadaşlar. %5'i kaçmış. Onu şey yapalım. 262.5 %100'ü kaçmış. Onu yapalım mesela. Hesaplasın. 500 Yani 250 250 Yüzde ellisi kaçmış? 375. Gördüğünüz gibi aparat bir program. Arkadaşlar bunu neden yaptığımı şöyle söyleyeyim. Şu anki şu mimariye internette bulamazsınız. Ben kendim yaptım. Bir başa herhalde liste yapacaktım. Sonra liste yapmaya karar verdim. Bunu işte takip e, otomasyonu webinize yapmak isterseniz bu e, ürün ekleme modülünde şey yapabilirsiniz. KDV'li yani adam ürünü ekler, ürün yazar. KDV'li yani misal veriyorum ham ürünü yazar kaç para? 50 TL. Adam der ki şöyle örnek vereyim. <clears throat> Adam 50 TL yazdı. Orada bir KDV'li hesaplaması yaptılar tamam mı? Hiç hesaplamasına gerek KDV'ye tıklar. Siz otomatikman bu işlemi yaparsınız. Tık tık tık. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Bu kodları arkadaşlar e, search kodunu GitHub hesabında bulabilirsiniz. Aynı zamanda GitHub hesabını e, linkini koymayı düşünüyorum. Videonun altında görebilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu GitHub hesabını değil de bizim direkt GitHub hesabının olan e, linki kendi sistemde ebukirbasman.com'da paylaşacağım arkadaşlar. Buraya direkt girerek şey yapabilirsiniz, e, bulabilirsiniz linkleri ve birçok eğitim şeylerini bulabilirsiniz arkadaşlar burada. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplamak istedim. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak destek olmak için ebukirbaslama.com'a girdiğinizde şu sağ tarafta bir reklam çıkacak arkadaşlar. ona tıklarsanız çok memnun olurum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.